ọmọ ológun kútere kábíyèsí rilwan aremu oṣuọlálẹ babatunde akínolú a máa rọ̀ yín lóyè àárọ̀ yín lóyè a máa dìtún nìyí ọ̀nà tá a fi máa dìtún yín ó máa yà yín lẹ́nu ó lè dàbí nǹkan tí ó máa difficult láti ṣe é ṣe tìtorí a lè má lè ṣe legally ṣùgbọ́n à á fi ìṣẹ̀ṣe à á fi rorò à á fi ní torí ẹ kì í ṣe bàbá tó dáa ẹ ń ṣe ọba tó dáa ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn aráàlú yín ẹ nífẹ̀ẹ́ èkó ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn tí ẹ jọba lé ní orí pẹ̀lú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn ń wo pé bóyá àgbàlagbà ní pé tẹ́ bá máa fi jáde ẹ pe àwọn aráàlú ẹ pe àwọn òjòyè ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìwà búburú yín tẹ́ ti burú láti kékeré yẹn ó yìí wà lára yín ìdí tó fi jẹ́ pé tẹ́ bá lọ mọ́ṣáláṣí ẹ kì í rẹ́rìn tẹ́ bá lọ sí ibi tó ti ń ṣèyàwó ẹ kì í rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ lọ síbi tó ti ń ṣayẹyẹ ẹ kì í rẹ́rìn ẹ máa ń le jù ni títorí pé ìwà búburú yín ó wà nínú yín láti kékeré ibi tẹ lọ tẹ́tí lọ ń ṣe sẹ̀lú ànánà bírí karim bisimilayi àníkẹ́ má ṣe sẹ̀lú ànánà bírí karim àníkẹ́ má ṣe bisimilayi ẹ ní àǹfààní láti ṣe ẹ̀sìn tó bá wùn yín ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn tó bá wùn yín gbogbo ẹ̀yin ọba tẹ máa ní muslim ní yín christian ní yín tẹ máa máa bá wọn du ipò ọba tẹ máa máa du ipò ìjòyè kò ń ṣe ìdí ìṣẹ̀ṣe ló yẹ kẹ́ ti máa bá wọn du ọba tó bá yẹ pé muslim lẹ́yìn tẹ̀lé pẹ̀lú ayé christian ẹ lọ sí mọ́ṣáláṣí àti church ẹ lọ máa bá wọn du oyè reverend àbí kẹ́ máa du ladani kẹ́ máa du chief imam kẹ́ máa du seriki àbòsílẹ̀ ṣé ń bi tẹ́ ti lọ́ ń ṣe sẹ̀lọ́ ànánà bèrè kẹrin because ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nǹkan ète ni tó bá jẹ́ pé ẹ ríran láti rí àwọn tẹ dúró síwájú wọn bó ṣe yín mú léyìn lórí pé kí ni nílò àánú sọ nǹkan pè é nìyẹn because tọ́ba fẹ́ ràn yín iṣẹ́ wọ́n á ní kọlọ̀bá ríl one ẹ̀yìn ni wọ́n máa ń tì sáwọn ará èkó ìdí tó ṣe réètì gbogbo àwọn ọba tó wà létí ọ̀sà tí wọ́n regard wọn wọ́n cherish wọn wọ́n respect wọn jù yín lọ nìyẹn tètè pé wọ́n mọ̀ pé ọba ẹlẹ́gùn jẹ nìyí ìwà ọlọ́pàá yẹn kò kúrò ní inú yín àwọn èèyàn dẹ̀ ń bẹ̀rù yín torí pé ẹ ti kó wọn láyà jẹ ṣùgbọ́n ṣe láwa àsọ fún yín torí a mọ̀ pé ní plan against 2023, thousand and twenty-three tọ́lọ́mùbá jẹ́ kẹ́ dìgbà náà àwa náà ní plan àdìtú ní àáfi orò àfi léyìn tẹ́ bá jáde àbí táwọn ọmọ yín kankan jáde tí wọ́n wá dá sí tẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ politics torí ọ̀rọ̀ politics lẹ́ lọ́ sọ níbi tẹ́ ti ń sọ pé ẹ sanwó-olu dàṣí yín lówó is not about sharing money is not about ẹ̀yin lẹ́ advice àwọn politician ẹ̀yin tó yẹ pọ́lọ́pàá nìyí ẹ̀yin tó ó yẹ kó tù dín kó tù dín ìgbà tẹ àwọn ilé tẹ ní ní dolphin estate àti ilé tẹ ní ní berkeley àbí arárọ̀mí ni ilé tí ẹ fún first bank ti raw materials and research development kìíní tó wà ó yẹ kó tù dín ṣé sálárì yín nídìí ọlọ́pàá lẹ́tì lẹ́tì àkọ́yà owó tí ẹ fi kọ́ àwọn kìíní yẹn jọ kẹ́tọ́ jọba ẹ̀yin dúró ẹ̀ advice àwọn politician pé it's not about sharing money ẹ wá ní sanwóolu ó fún yín ní owó ẹ̀mẹ́ta nínú ọdún kan ló ti fún yín lówó ẹ ń ṣe bàbá tó dà ẹ jẹ́ kakuléètẹ̀ fún yín tí sanwóolu bá rí yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún tó dẹ̀ máa ṣọdún mẹ́rin that pé tó bá fojú rí yín ní inú ọdún mẹ́rin yẹn twelve times twelve times lórí yín tó máa fún yín ní owó owó tó dẹ̀ máa fún yín ò kì í ṣòwò kékeré tẹ ló dàṣí yín lówó ni ó dàṣí yín lówó ẹgbàá tẹ́yìn bá jẹ́ bàbá tó dà ó yẹ kẹ́yìn sọ pé à jíde fowó lẹ̀ o má fún mi lówó ìyà ń jẹ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn boys in riot wọ́n ń para wọn àwọn ará àdúgbò wọn ò rí omi àwọn ará àdúgbò wọn ò rí iná àwọn tí ilé jákujàku tí wọ́n kọ́ sẹ́kọ̀ọ́ tí gọ́tà gba àárín ẹ̀ kọjá tí drainage ń yọ gbogbo wọn lẹ́nu láwọn ilé tó ti bí ibẹ̀ náà lẹ́tún jọba sí ojú òde tì í ilé gbogbo lé ń wó àwọn developer náà wọ́n wá ń kọ́ ilé jákujàku kò sí appropriate um, kí lórúkọ ẹ̀ physical and town planning kò sí in place wọ́n kàn ń kọ́lé lọ jákujàku ìdí tọ́jà ṣe ń kọ́lé yẹn lọ bèrè àwọn èèyàn ń bẹ̀rù yín pé tó bá tètè kọ ẹ lè gbá lọ́wọ́ wọn gbogbo tó ń sọ ni mò ń sọ fún yín yẹn ìdí tẹ́ ẹni pé àwọn developer ń sáré kọ́lé wọn kọ jákujàku sínú èkó kò sí development gidi níbi tẹ́yìn ìjọba sí ẹ wá ló dà sí yín lówó owó tó dà sí yín yẹn tẹ́ bá sọ pé jíde musapo sanwó-olú máa bọ̀ ìyá ń jẹ àwọn ará èkó owó yẹn kẹ́yìn wá kó kẹ́ fi wá àwọn èèyàn tó máa máa gbá ilẹ̀ kẹ́ máa fi san sálárì fún wọn but ẹ̀yin gba ẹ̀kọ́ sápò ni wọ́n sọ̀rọ̀ pa àṣẹ wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa owó tó bá nínú pósí gbogbo owó tẹ tọ́jú owó tẹ ti ń gba bribe tẹ ti ń gbà láti gbà tẹ wà ń kogi ẹ wá kó gbogbo yẹn kó sílé àwọn ọmọ tẹbi ń pa àwọn wá gbé pósí ẹ rí pé wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀yin wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bá àwọn politicians sọ̀rọ̀ pé eh, it's not about sharing money pé wọ́n fún yín lówó ìwà ọlọ́pàá yẹn ò tí ì kúrò lára yẹn ìwà ọlọ́pàá yẹn kò tí ì kúrò lára yẹn ìdí tí ṣe láà máa dìtúrò ní torí tó bá di two thousand and twenty-three ṣe rírò ìtẹ̀ṣe fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tí gbogbo àwọn tó ti náwó fún tí wọ́n náwó tó ṣe wàhálà tẹ́yìn wá mọ́mọ́ títí yín dé tẹ́ní káwọn yẹn lọ step down tọmọ títí yín káyọ̀dé àbíkí lórúkọ ẹ̀ tẹ́ fi síbẹ̀ ṣẹ́rí yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ two thousand and twenty-three àmọ̀pẹ́ ní plan àwa náà dẹ̀ ní plan fún yín ọlọ́run ṣe ọmọ kútere nìyí tí a bá lè dìtúrò nìyí lẹ́gálì à bẹ kútere à dẹ̀ bẹ àwọn alálẹ̀ lù à bẹ àwọn òṣàlù kí wọ́n bá wa léyìn lóòótọ́ tọ́ba kan ò bá kú ìmí ò lè jẹ ṣùgbọ́n tẹ bá mu jẹ ohun ọlọ́run ọba ni tẹ bá mu jẹ ohun ọlọ́run àwa yìí àdìtúrò nìyí torí pé a mọ̀ pé ní plan come two thousand and twenty-three àwa aráàlú la máa yan chairman ibi tí tóyè ọmọ olùsì tó wà àwa la máa yànyàn síbẹ̀ ibi tí kamal bashua tó wà àwa aráàlú ọmọ ìlú la máa yan èèyàn síbẹ̀ reps àwa la máa yan èèyàn síbẹ̀ senate àwa la máa yan èèyàn síbẹ̀ ìyẹn àwọn senators àwa la máa yan wọ́n tẹ bá dá sí tí kọ̀ọ̀kan nu yín bá jáde táwọn ọmọ yín kọ̀ọ̀kan tá a bá rí orúkọ wọn àá fa wàhálà so tẹ́bá ní army kẹ́ lọ máa prepare tẹ́bá ní ọlọ́pàá kẹ́ lọ máa prepare bó ṣe civil defence ni ẹ lọ máa prepare gbogbo wọn torí à ń dúró de gbogbo yín by two thousand and twenty-three ẹ wojú èmi o kò sí police station tẹ́mi ò tí ì sùn lẹ́kọ̀ọ́ mo ti sùn central mo sùn lion building mo sùn camp selem mo sùn oníkọ police station so tọ́ba yẹ pé ẹ ọ̀hún kàfàṣà lẹ́fẹ̀ẹ́ gbé mi lọ ẹ lọ máa prepare two thousand and twenty-three ààrẹ nìyí torí amọ̀pẹ́ ní plan tó yẹ kẹ́ lọ dúró kẹ́ lọ bá àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ tẹ́ kójọ kẹ́ bá àwọn sọ̀rọ̀ bí ìlú òṣè da bí ilé ṣe rí jákujàku tí ilé ń wó tí gbogbo ọ̀nà ò da tí gọ́tà gba àárín ilé àwọn àárín ilé àwọn èèyàn kò sí drainage kò sí kankan ẹ̀yin wá dúró ẹ̀ ń sọ pé it's not about sharing money wọ́n dàṣe lówó ṣó yẹ kó dàṣe àdúró yín lówó kẹgbà ládùúró owó tẹ́ ti ní ládùúró owó tẹ́ ti ní ládùúró gbogbo nǹkan tí ó bá sí pé olè ọ̀kánjúà ọmọ èkó ẹ ẹ ìwọ ìgà tẹ́wà yẹn ẹ̀yin kọ́ lẹ ní aráàlú ló ní aráàlú ló ní ìgà ẹ̀yin kọ́ lẹ ní ẹ kọ́ lè má túnṣe kẹ́ máa renovate ẹ̀ tí ọba mi fi máa dé ṣe rí tí ọba mi that is tẹ́ bá wọ àjà tí àbá dì tó ní tọ́ba mi bá dé ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe lé àwọn family papa lọ ṣe lé wọn jáde náà la ṣe máa gbá ẹsẹ̀ àwọn fámìlì títí náà la máa gbà síta ẹ ń ṣe ẹ ń ṣe bàbá gidi mò ń sọ fún yín àwọn ọmọ ń para wọn lẹ́pẹ̀tẹ̀dò wọ́n ń para wọn lókè súnà wọ́n ń para wọn ní kílò orúkọ ẹ̀ pétì wọ́n ń para wọn ní gbogbo ọ̀nọ́là gbogbo àgàràwù ẹ̀ẹ́rí kankan ṣe sí ẹ lọ bèrè gba oko fájì tí pápá wà láyé táwọn oko fájì ń bá òkè súnà jà tax force ni wọ́n kó wá wọ́n bá ní oko fájì ni wọ́n bá ní oko fájì òun ni Wàsíù fi ń kọrin fún wọn pé ẹ káàbọ̀ o káàbọ̀ oko fájì tajòdè káàbọ̀ same thing ní láfíàjì àti pétì takindele ìjà akindele pápátú task force lọ kówó lù gbogbo ọkùnrin àdúgbò ni wọ́n kó lọ́jọ́ náà lọ́rùn wọn lọ police station wọn lọ court Ikoyi prison everybody ti bára wọn ẹ̀yin wọn wá ń jà bọ̀ torí ìjẹkújẹ ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ẹ̀ wọ́n dàṣe lówó ẹ̀ ń gbà ṣé ohun tó kàn nìyẹn ẹ wo inú yín bó ṣe rí àwa ń sọ fún yín ni à ń sọ fún yín ẹ má wọrí tó bá di two thousand and twenty-three àmọ̀pẹ́ ní plan ẹ jẹ́ ká ara àwọn ọmọ yín níta àbí kẹ́ mú anybody kẹ́ ẹ nominate àbí select anybody ẹ kẹ́ wá wo ohun tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà yẹn kọ́lọ́ ń lọ́ọ̀rẹ̀ mí kó lọ́ọ̀rẹ̀ mí àwa náà. Hmm. This one a wow, not be small threat. This man is uh, one of the royal families uh, in Lagos. and he has threatened and said that they are going to dethrone Oba Rewan Akinyolu, the Oba of uh, Lagos. Remember, I did a video about Oba Akinyolu, uh, Rewan Akinyolu, um, whose uh, Okbe, Okbesa, that is the staff of office, was uh, uh, taken away, and up to now they have not found it. Uh, when the NSAS protesters uh, busted into his palace looted his palace. They drove him out of the palace. They took took his uh, uh, staff, um, uh, staff of throne, that would be the Okbeosa, ransacked the whole palace. the whole of the hoodlums and children jumped into his palace. They even found uh, palliatives that was meant for COVID-19 that was locked up in one of his uh, stores, in, inside the store in, in, in his palace. These are COVID-19 palliatives that were supposed to have been shared among his uh, subjects in at uh, Ikeja, uh, Lagos, there in this area where he lived as an Oba to make sure that his community is well taken care of and protected and provided for during that COVID-19 lockdown, which he didn't. They also found money in the coffin. So he has given a lot of reasons why um, he will be taken out of that position that he's looking, uh, Obakiolu is looking forward to year 2023 uh, that he should wait and see if he will still be there. That he's been taking a lot of money from Sanwo-Olu and even the previous uh, governor. That he takes money from Sanwo-Olu um, twice a year or three times a year. That makes it uh, about 20, uh, in the last uh, uh, four years that he has been there or for how long he has been there, whatever is going to amount to a certain amount of money and this is not small money and how can he be an oba he cannot provide for for the people around him there are dilapidated uh, buildings some of the building there's no water there's no electricity and you are yet you are living in a mansion everything is provide, provided for you so this not be small matter or a big matter this na to yo to yo to yo ya ya ya ya bo Thank you very much for tuning on to my channel. It's your favorite TT, your favorite babe, Kirsty Valentine.